na kama nilivyokwisha kuongea hapo mwana haisababishi mtu kupungua maumbile ila nime, kitu ambacho nimekigundua ni kwamba kwa wasikilizaji wetu ambao wachache nimepigiwa wamenipigia simu na wanachukulia tofauti. Kuna mtu anakuambia kwamba anahisi kwamba hana nguvu za kiume na, na ana umri mdogo kabisa, lakini anahisi kwamba hana nguvu za kiume, kumbe aa, ah, ni kwamba tu ile ile fiziolojia ya kawaida kwamba akianza kufanya mapenzi mara nyingi kama hajafanya muda mrefu lile meta bao eh? mm. ile bao ya kwanza inakuja mapema. Kwa mtu akifanya ile ki, akija ikija mapema ta anasema da, mimi sina nguvu za kiume kwa sababu ile imekuja haraka, aka afu anakuta amechukua muda kidogo labda mpaka uume wake kuja kurudi tena kwenye hali ya mm-hmm. kawaida, alafu akaendelea ku, kufanya tena mapenzi. Kwa hiyo basi anasema kwamba hana nguvu za kiume. Mm. wanasema hana nguvu za kiume mm. Wengi hata nikiongea nao mara nyingi mm. nakwambia Lovi, yani for the first time ninaenda labda sekunde mm. au dakika mm. Dii, kuna swali pia nikuuliza hapa, eh, kuna mtu mm. kanitumia message mm. dakika kadhaa, yeye kwambia ghafla tu pap, yeye yaani mtu akikata hajafika kileleni, mm. lakini mm. bad enough haisimami tena Ah, sasa yani, yani ngoni niwaambie kitu mm. Mapenzi mm, kufanya mapenzi sio tu physical, sio tu ile ile nguvu ya kwamba ni, ni, ni msuguano tu, sio hivyo. Kuna vitu vingi vipo hapo. Mapenzi ni kitu ambacho kina kina kinaleta kinahusianishwa sana na saikolojia. Yule mwanaume akifanya hivyo kwa haraka haraka, ukumbuke kwamba mapenzi yalivyokuwa yamekuja, lengo lake kubwa ni kwa ajili ya kuja kusababisha ongezeko la vizazi, ndio lengo lake. Haya, hivi vitu vingine tumevitafuta sisi ili kujisikia raha, lakini lengo lake kubwa ni kuja kuongeza vizazi. Kwa hiyo mwili unamfanya mtu afanye, alafu akishamaliza, akishakuwa ametoa zile mbegu za kiume, basi anakuwa ametulia, kwa sababu anakuwa amesharidhika. Sasa mtu amesharidhika, lakini anataka aendelee tena. Sasa na shida inapokuja ni kwamba sasa mwanamke mwanamke yeye huwa anachelewa kufika kileleni, kwa sababu yeye ni lazima kile kitendo kiunganishwe na hisia mm sio tu ile mwanaume najua labda nikikaza niki ndio nitamfikisha hapana ni hisia kwa hiyo ukicheza na hisia zake na nikiwa naongea na watu wengi wanapenda kuwaambia yeah. yes wanapenda kuwaambia kwamba uh, kabla kama mtu ameshaoa na mke wake sasa sindio mm. kabla hajakuja kufanya mapenzi ile jioni anaweza akawa ameanza kufanya mapenzi na akili yake mm. tokea mapema mm. kwao unaweza ukaanza kufanya mapenzi na akili ya mtu mapema kabla ya kuja kufanya mapenzi by the time unakuja kufanya lile lile unganiko sasa la kimwili unakuwa tayari akili yake ishakuwa imeandaliwa sasa wanaume wengi sisi ni selfish ni wa mm, binafsi yeah. yeah. Mm. unataka kufanya kwa ajili ya kwako mwenyewe uh, unataka mm. wewe ufanye ujiridhishe ujiridhishe wewe. Kwa hivyo humwandai mwenza wako, lakini pia hujali anafikiri nini, hujali anahisia nini, vile vitu vidogo vidogo ambavyo wanakuwa wanakusumbua vile. Mara ya kwanza unakuwa umetaka, lakini anakwambia ah, kanilete maji ya kunywa sijui unajua kuna hiki na hiki mm. msikilize vile vitu ndio vimsikilize pale pale ndo unatengeneza unatengeneza unatengeneza ile bondi pale sasa mm -hmm. Ah, vitu vidogo vidogo vile unapokuwa una una una usitaki tu kwenda kufanya mapenzi moja kwa moja, unahitaji una, una, una kulipia gharama ndogo ndogo ndo hizo. Kwa hiyo akili yake ile uiandae mm. -hmm. E, afil, na yeye ajihisi kwamba yuko special akijihisi yeah. kwamba yuko special anafungua moyo, akifungua moyo, mi nakwambia mkifanya ah, mm. mnamaliza wote yeah. na unaweza kuta wote hicho kimoja cha, cha sekunde cha sekunde ishirini au dakika mbili mnashangaa mmemaliza wote, alafu wote mkawa mko sawa. Sasa daktari, mm -hmm.